kalah dengan loh mahfuz inilah mula-mula sekali Allah Ta'ala buat belum pada langit, bombing semua tiap-tiap kala cuba kita gambar, pejar mata tak ada apa sekala baca sekali lagi atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk Jawab jawapannya Allah kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya ini ha, cokcong kepada manusia, jin, hak pasal kena hidup semula. Lepas tu makhluk-makhluk lain hak pasal hancur, hancur. Langit, bumi, matahari, bulan semua hancur habis. Tapi hak hidup manusia, jin sebab apa? Sebab dua jenis ni kena terima balasan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله ؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون ayat pak sapan sampai 96 surah an-naml sambung daripada soalan-soalan yang Allah Taala sengaja tanya <coughs> beberapa ayat sebelum pada ni iaitu nya mula daripada ayat 90 sampai pak lima ayat mula dengan amman Aman ni arti, artinya Adakah siapa lagi ya, Jadi Ayat ni puluh pak pun Sebagai Akhir tu hai tanya Tanya tak ada nak kepada jawab pe Atau siapakah yang mem yang memulakan kejadian sekalian makhluk Cakap lah Kita orang beriman ni jawab kena belakang Siapa yang buat? Mula-mula buat makhluk. jawab Jawapannya Allah. Lepas tu mula-mula hak tu hai buat iaitu nya Luh Mahfuz. Kena jawab we kena deh. Kale dengan Luh Mahfuz. Inilah mula-mula sekali Allah Taala buat belum pada langit, bumi, semua tiap-tiap perkara. Cuba kita gambar, pejam mata tak ada apa sekarang. Tak ada apa sekarang. Tapi Allah tak ada buatnya. Luh mahfuz dan kalah. Royak kepada kalah. Hei kalah, mung tulis. Kalah tanya. Nak tulis ke apa? Maka Allah perintah kepada kalah. Mung tulislah semua perkara yang akan berlaku. Sapa ke syurga ni aku. Maknanya, daripada awal perkara yang Allah akan buat lepas pada tu eh, siapa semua tiap-tiap perkara syurga dan neraka siapa kena duduk dalam syurga duduk dalam neraka tanda siap-siap maka maka kalah pun tulis dengan kehendak kudrah yang Allah Taala kehendak tulis tulis tulis tulis tulis tulis semua bermaknanya tiap-tiap perkara sudah pun bad set dia panggil sudah siap berlaku Saya baca sekali lagi Atau siapakah yang memulakan kejadian sekalian makhluk Jawab Jawapannya Allah Kemudian ia mengembalikannya hidup semula sesudah matinya Ini ha, cokcong kepada manusia, jin Hak pasang kena hidup semula Lepas tu makhluk-makhluk lain hak pasang hacur Hacur Langit, bumi, matahari Boleh semua hacur habis Tapi ada hidup Manusia, jin Sebab apa? Sebab dua jenis ni kena terima balasan Duk buat gapo atas muka dunia Maka kena terima balasan Itulah setengah-setengah sahabat radhiyallahu anhum Terutamanya Abu Bakar radhiyallahu anhu Dia duk mikir sehari dia rakyat katanya eh lebih baik aku ni tak jadi manusia lebih baik aku tidak jadi manusia sebab apa? sebab jadi manusia ni kena duduk bakit sikit lagi di akhirat jadi batu ke sini jadi nate hak pasang manusia semelih makan habis tak ada dah kisah dia lepas pada mati tak ada dah tapi kita semua ni tak ada kira lah. Siapa-siapa sekalipun. Hak Allah tak ada jadi sebagai seorang manusia. Sama ada Muslim ataupun kafir. Semua kena bakit belakang di akhirat sikit lagi. Bosa, bosa. Tak ada kena bosa diri orang. Kena bosa diri kita. Eh, nak hidup bucu mana? Nak terima buku amal. Nak tangi mana? Kena duk robah hati sokmu. Eh, aku nak selamat ke dok ni. Hari itulah. Cara hidup manusia atas muka dunia akan dikira mengira oleh Allah Ta'ala selepas daripada bakit nanti. Nah, atas dunia pun tu kira habis cakap dah. Apatah lagi menerima balasnya. Dan yang memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Nak jawab pergi kepada Allah Ta'ala belakang ni siapa we rezeki we rezeki kita ni daripada langit iaitu nya hujan dan Allah Taala tanda rezeki kita di Luh Mahfuz itulah Allah royak di dalam ayat lain wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun dan di langit rezeki kamu ditanda wa ma tu'adun dan apa sahaja yang dijanji kepada kamu tahan wali atas Alhamdulillah kita yakin katanya semua kita ni adalah daripada pemerintah hai langit belaka iaitu pemerintah hai yang Allah Ta'ala wetoh dari langit lepas tu atas muka bumi iaitu kalau kita duduk makan hari ye semuanya masuknya zat bomi yang ada pada diri kita air makan ni semua tiap-tiap kalau bahkan tubuh kita sendiri pun adalah berasal daripada tanah nah tuhan raya di dalam satu ayat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daripada tanah kami jadikan kamu kepada tanah kamu akan dikembali dan dari tanahlah kamu akan keluar semula ketika bangkit nanti nah adakah sebarang tuhan yang lain bersama Allah ni tuhan tanya Adakah Tuhan yang lain bersama-sama Allah? Jawab pe dia tak ada dah. Tu orang berimej, orang yang kuat akidah dia jawab dengan penuh hati dan penuh mulut dia. Tak ada syirik dengan Allah. Sebab tu sepanjang saya dok royak belum-belum pada ni seluma piah-piah pun jangan we ada syirik dalam hidup kita. Kalau seluma-seluma tu ya ia pasang kecil je. Okay. Duk berasa duk tak sedap. Kalau mocuk-mocuk kena kita, kena baju, kena kain, kena stuking, kena gapo rasa duk tak sedap lah tu. Sebab mocuk ia duduk sepanjang duduk duduk duduk duduk duk putih. Begitu juga piah-piah. Piah ni artinya air. Kita jalan tengah-tengah hujan ataupun air duduk tengah banyak. Jangan biar ada walaupun sikit piah-piah syirik dalam hidup kita. Jangan hidup main dengan Tok Bomoh hatu. Main artinya, jangan hidup pergi cari Tok Bomoh hatu pasal main dengan iblis, dengan syaitan, main dengan jin. Jangan. Dia ada lagi, saya dah tengok dalam klik dah. Minta maaf ni dah set cerita sikit. Ada orang sore, dia tak ada dia tunjuk gambar dah, tapi ya royak katanya, ada setengah-setengah tempat, tempat kita ni, Tok Bomoh, kampung-kampung lah. Dia pilihnya, pilih orang hak gi perubat dengan dia tino comel-comel dia kata hak ni tak boleh perubat depan orang ramai kena perubat dalam bilik ha pas cuba kita gamar lah tu kena perubat perubat dalam bilik dia nak buat pitikam dia go tu go ni go tu tu ni akhir sekali dia nak jamuh kemaluan dia nak jamuh dada jamuh tu jamuh ni bukan sikit dia duk buat ha ni cuba kita gambar lah. sungguh katanya doktor di klinik di rumah sakit pun dia ada juga dia tengok tempat dia nak cocok tempat dia nak wini cairo apa dia kena tengok tapi bukan siapa ke telajuk benda hak dia buat tu ya tempat hak kena tengok kena tengok kena cocok kena cocok tapi jadi koda-koda yang boleh tengok boleh buat koda tu jangan lebih daripada apa yang diperlui oleh apa ni ha perubat dia itulah nak ayat katanya jangan main dengan syirik. Pergi dok mandi di kubur. Nah, dok apa ni lepas kambing di kubur. Banyak cerita kalau dia orang-orang royak boleh bagi banyak juga royak ha ha syirik. Zaman-zaman dulu sampai ke zaman sekarang ni pun masih dok ada lagi saki baki walaupun orang dok ceramah, dok ngajar, dok pra-pram ha syirik. Banyak tapi dok ada lagi benar-benar pasal ni. Nah, dok pergi nengok Tengok orang tangi, Nengok dalam air Gotu ke ni Jangan kita ada dalam hidup kita nah? Ni Jadi cuci bersih sungguh Akidah kita pegang dengan Allah subhanahu wa ta'ala ni pegang sungguh Lepas tu jangan duduk di gambar Tuhan ni serupa dengan makhluk Saya raya acak-acak kali Akidah orang Islam adalah akidah yang betul Tak ada tashbih Tak ada ta'til Tak ada ta'wil Tak ada Jangan duduk pergi gambar. Siapa orang Islam duduk gambar katanya tangi Tuhan supaya tangi kita. Nah, Tuhan ada kaki, ada tangi, ada perut, ada kepala, ada apa. Jangan. Tuhan tak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuan ahad. Laisa kamithlihi syai'un. Tuhan tak serupa dengan makhluk dan tidak ada siapa yang serupa benda yang serupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak minta ni korong berhenti daripada comti dok royak katanya orang ngaji bab baru-baru ni duk pegang Allah Taala ada tangi ada kaki ada perut ada go tu ada go ni serupa dengan makhluk tak kabat halu dah walaupun ngaji bab dulu bab lama kitab kuning kitab hijau kitab putih sekalipun akidah lagu tu adalah akidah salah ha tu jatuh agama siapa pegang Allah Taala siapa duk percaya katanya Allah Taala serupa dengan makhluk adalah orang tu kufur dengan Quran sebab Allah sendiri rakyat katanya dia tak serupa dengan makhluk, makhluk pun tak serupa dengan dia. Sebab tu reng Allah Ta'ala, kita tak ada kena duk fikir banyak. Ya rakyat lagu mana? Lagu tu. Bila kita boleh tengok Allah Ta'ala sungguh tu? Tua cing siang cing. Minta maaf lah, kecek jadi nampak, jadi mudah gambar. Iaitunya dalam syurga. Allah Ta'ala nak tunjuk diri dia tua cing. Iaitunya dalam syurga sikit lagi. Dia nak tunjuk zat dia. Maknanya tuacing dia tu, tubuh dia sebenar. Ni saya kecek nak jadi gambar mudah-mudah ya, tubuh Allah. Kita tak boleh nak sebut katanya tubuh. Dalam syurga sikit lagi. Dia hipong semua orang-orang ahli syurga. Ni ada dalam hadis Nabi. Nabi rakyat katanya, Allah Ta'ala tanya, Hei ahli-ahli syurga, Munak dah aku nak tambah lagi nikmat kepada kamu. Ahli syurga pakak jawab pensiang yang dia kan. Ya Allah, tak padai lagi ko. Allah memasukkan kami ke dalam syurga. Memutihkan muka-muka kami. Dan memberi segala kesenangan nikmat yang ada di dalam syurga. Tak padai lagi ko. Allah ayat katanya, aku nak bui kepada kamu hari ini, mu boleh tengok tua cing aku, zak aku hak sebenar. Maka dibukakan hijab artinya nampak Allah Taala tuaton cincin duk depan itulah nabi wayak katanya semua orang serupa dengan mati dah belum pitik, suka hati gembira tengok Allah Taala siapa ke serupa dengan mati tapi tak mati hatulah tuacing Allah Taala atas dunia ni tu hai tak boleh tengok la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir dalam suratul eh, suratul an'am Tuhan ayat katanya mata biasa ni tak boleh tengok Allah tapi Allah dia tengok semua mata cuba kita gamah cintanakan banyak mano sekali pun tak serupa dengan kita gambar katanya Allah Ta'ala lagu tu, lagu tu, lagu tu. Mai cai. Lepas kita serah kepada Allah. Lepas tu jangan wiada walaupun sikit pun syirik dengan Allah. Yakin lagu tu. Nah, saya tak biasa tanya orang, orang yang mu'alaf ni duduk dalam cerita ni kat ni nak ayat katanya tak ada tubik peradain lagi saya berasa-berasa nak tanya orang yang mu'alaf yang baru-baru masuk Islam mengcaya kepada Allah Ta'ala baik mana boleh menguasai Islam ha, tu. kita pasal nak tahu juga katanya buat apa boleh dia masuk dia boleh masuk Islam lepas tu dia caya lagu mana Allah Ta'ala dengan kita duk bahah sifat tu sifat ni gotu goni gotu goni goni aci habis habis masa bobay bobay bobay bobay pon sutai eh nak kau gapa dah tahu duk bahah panjang Eh, ni dah. Panjangnya duk kecek. Kalu lagu tu, kalu lagu ni, gotu lagu ni, apa, bawah, kiri kanan, depan belakang, gotu lagu ni. Akhir sekali, eh, nak ke gapo tu. Duk bahas panjang. Sifat tu hai lagu tu, sifat tu hai lagu ni. Saya biasa baca dalam kertas pandok-pandok. Orang kafir masuk Islam, tak ada siapa dakwah dia. Tapi dia tidur malam, dia mimpi jumpa dengan Nabi SAW. Okey kafe, Jumpa dengan Nabi, dah ada tidur dia. Nabi raya. Islam lagu tu, lagu tu, lagu tu. Bangun tidur, Pak. Masya Allah. Dia kata, aku nak masuk Islam. Nak perakan, aku masuk Islam lagi. Satu tempat. Minta orang yang mengajar Islam kepada dia. Dia kata, tak ada kena ajar. Lah. Aku kerti lah. Tapi lepas ada tu yang ngajilah. Nak ayah katanya, "Cuk, remton dia masuk Islam tu." Dia jumpa dengan Nabi dah ada tidur dia. Setengah-setengah orang. okay. Baca, baca, baca, baca reti pak masuk Islam. Melalui dia dia dia baca kitab, baca, baca, baca, baca. Dia retilah. Padah. Saya biasa jumpa dengan orang Sia seorang, tapi dia masuk Islam. Masuk jumpa tu dia masuk Islam dah. Orang nak konvertom. Dia katanya aku puasa tiga tahun sampai son. Padahal duduk dalam siya lagi. Ngaji Islam, ngaji baca, baca, baca, baca, baca. Bos apa boleh Ramadan? Bangun makan sahur puasa, bawa matahari jatuh buka puasa. Hari-hari-hari dalam bulan Ramadan, tiga tahun cukup-cukup, dia kata dia puasa. Lepas pada tu barulah dia katanya, aku nak masuk Islam. Saya jumpa di steng. Dengan dia. Saya tanya dia, pas ngaji, Lepas ngaji lagi mana? Dia kata melalui baca surat. Baca, baca, baca, baca, baca. Dia kata dia reti lah Islam. Barulah dia masuk. Ha, kita nak lagi tu tu. Kita orang Islam pun, we jadi rajin kita cari kebenaran melalui kita ngaji, kita baca, kita tanya, kita we jadi kumah akidah kita. Lepas tu minta korong sekali lagi ni. Tak sah duk comti. Ha ha pasang. Gapa? ngaji lagu tu, ngaji lagu ni. Orang nak ngaji sifat 20, sifat 13. Ngaji lagi, tak ada apa. Asal kau benda tu, betul, betul insyaAllah. Ha, Padahal dah sangkum kita hacur dengan sebab apa? Sebab ambil reng akidah. Kau pasang selumah-selumah kecil-kecil, kau duk bahas. Koki, koki, koki, koki, koki, koki. Apa kalau kita kecek mudah-mudah? Sampai kau pecah habis. Sangkom kita dengan sebab pucar daripada akidah bawa kepada pecah habis gotu goni gotu goni puak mung puak aku kata huduh-huduh pas dunia dunia lah ni dunia Facebook dunia YouTube zaman-zaman lah ni kecek sore pun tak ada apa duk sore mana-mana tepat mana-mana pun tak apa cagak aku tak kong depan pah kecek bobay bobay bobay setengah-setengah orang minta maaf deh hari ni panjang sikit saya kecek Setengah-setengah orang nak sakcai kecek. Nak sakcai dia sedap mulut. Gogong, gogong, gogong, kata, maki. Segala tak neneknya sebut. Kau tu kan ini, bos sudah ngajar apa? Ha, ploy. Orang nak tengok. Berapa puluh ribu orang tengok. Ingat molek kita dok kata, gapo, dok maki. Huduh-huduh kepada orang. Ingat molek. Kalau benda tu benda tak betul, maka naik akibat naik atas kepala kita selama mana mailop benda tu daripada rabob dia maka selama itulah orang duk buka duk tengok dosa naik atas kepala kita itulah ayat mudah-mudah tengok seayat habis dah seayat wahai Muhammad bawalah kemari keterangan-keterangan kamu katakanlah wahai Muhammad bawalah kemari keterangan-keterangan kamu jika betul kamu orang-orang yang benar ya- yakni buktikanlah tentang benarnya perbuatan syirik yang kamu lakukan itu tu pas nabi tak ada dok. ci sore-sore ah buat hari syirik mun kalau dia muntuh sungguh buat acu acu, acu hari tapi nabi royak umum gitu nak royak katanya hak mung dok syirik hei orang musyrik tak kena tapi hak Allah Taala hak Islam inilah yang betul Lepas tu kadang-kadang dalam Islam ni dia pisut ไม่ได้ pisut dengan otak dengan ทดลองกตุกันนี่ไม่ได้ia benar gaib. Kadang-kadang benar gaib ni. Cik ana lah benar gaib, benar hak tak nampak dengan mata, tak tak boleh dengar dengan telinga nak pergi pisut lagu mana. Tapi percaya dalam hati. Ha gitulah. Nah, jadi panjang sikit minta maaf hari ni 20 minit lebih. Kecek tajuk pasal ini. Bukan arti saya pasal bawa nak kecik hasyiri harga apa bersemangat tapi nak ayat katanya marilah kita pakat betul semula akidah kita ngajilah wujud di mata tadiaukan ha akidah ha amalan kita nak buat lagu tu lagu ni lagu tu lagu ni ada pasal khilaf ulama tapi ha akidah tak ada khilaf ulama ngajilah ngatuk guru mana seluruh dunia pun dia tak ada khilaf hubungnya dengan akidah